Всем спасибо за 8 лайков, это мое максимальное количество лайков на, на этом канале, да, и надеюсь, вы будете также радовать лайками, и, ребята, да, давайте попробуем набрать под этим роликом 6 лайков, да, ну и, ребята, да, в принципе, погнали! В принципе, ребята, окей, я поиграю в начале классик, где-то раундов 5, да, потому что классик очень быстро проходит, и, в принципе, почему бы и нет, да. Э, здесь появились уже новые карты, как бы я, помните, наверное, делал э, ролик, да, что... Ладно, окей, помолчу, это как-то было странно на самом деле, но в принципе окей, да. Э, здесь просто переделали эти пять карт, которые я вам показывал, да. Ну и вот теперь вот, типа вот такие, да. Но я как бы, ага, я понял, почему у меня лагает все, да. Э, в принципе, окей. Так, боже, можно не стрелять, меня это бесит, вот реально. Зачем они стреляют, какой смысл, вот реально. Да. Ну, в принципе, ладно. Так, ну, вы видите, все достаточно быстро происходит, уже второй раунд закончился. И, да, я хотел записать ролик э, в воскресенье, но, к сожалению, у меня не получилось э, записать, хотя я хотел, да. Ну и я попытаюсь э, записать ролик через день, да, не через два, а через день, да. Э, э, как бы, ну, то есть ролик вышел, да, и как бы проходит, получается, ну, два, э, ну, день проходит и все, да, и новый ролик, как бы, попытаюсь записать, да, э, и, в принципе, да, да, окей, у меня что-то не получается, да, как-то комбить, да. Я как-то сегодня вообще плохо играю. Так, ну... Да. Окей. Не получается, да. Так, ну, вроде бы сейчас остался еще один раунд, да, если я не ошибаюсь. Э, в принципе, в классик, да. Ну и все, да. Э, сегодня я поиграю во все эти мини-режимы, там, УХК, ОП, там, зельки, еще во что-нибудь там, что есть лук, да, на луках подождите, я не понял, у меня удары не проходили или что, я не понял, ну... Ладно, в принципе, окей. Так, УХК. Хорошо, я, я не понял, на самом деле, я вроде бы ударял, э, по-моему, удары не проходили, или мне показалось, не знаю. Э, может быть, я просто мазила, да, <laughs> не знаю. Так, окей. Так, это у нас уже УХК. ХК. Так. Давай. <laughs> Давай. А, так, я вот это... Ну, спасибо, да, это просто лава-тролль. Вот реально, вы видели? Он залез как будто бы в лаву, а как бы ничего не случилось, да. Обидно на самом деле получилось, да. Ну, да, я как бы в дуэль уже играл, да, когда снимал на Вайнвороде, да. Но, в принципе, этот ролик полностью дуэлям посвящен. Хотя я уже не помню на самом деле, я реально не помню, когда я вот это делал про лобби ролик, я не помню, что там было, если честно. По-моему, я там в дуэли играл, но сегодня тогда поиграю во разные дуэли, да. И напишите в комментариях, кто ждет э, веселый ролик вторую часть, да. Э, ну, веселый ролик 2, да, потому что, я думаю, ну, вам понравилось, да, э, первая часть, потому что ролик получился реально смешным, да. Только я уже достаточно неплохо научился монтажить, да, э, и, в принципе, может быть, мне э, как-то, я не знаю, э, ну, то есть монтаж будет лучше, да. Но это не точно. И смешнее будет, да. Вот о чем я говорю. Э, я подумаю, может быть, я сделаю на 30 подписчиков, это почему бы, в принципе, нет, да. Ну и я, по-моему, сыграл 4 раунда в УХК. Ну, мне кажется, то, что в 3. Ладно, давайте сыграю 3 раунда в лоб. Ну, может быть, 2, не знаю, как получится. Да, и, кстати, по-моему, я... Ну, меня тогда убил ютубер, если я не ошибаюсь. Может быть, мне показалось. Может быть, и нет, фиг знает. Мне показалось, что меня там ютубер убил, да? Ну, окей. Так. Давай, давай. Блин, ну окей. А чё он от меня убегает, я не понимаю. Давай. Где PvP? Это ж дуэли, давай. Так. Давай. Давай, блин. Он не отталкивается ли, мне кажется? Я, я, я не знаю, я параноик какой-то. Что? Nice. Я не знаю, как я выиграл, но я выиграл, да принципе, ребята, играю еще в один раунд топ, и, в принципе, я даже не знаю, что мне сказать сейчас, да. Э, я вот не понимаю, почему, но ну, у меня завис ролик вот прохождения карты, 88 просмотров. А потом вообще у меня они то ли съездились, то ли что, мне стало 79. Я не понимаю, что за дичь. То есть зайдите на ролик прошлый, у меня будет, по-моему, 79 просмотров. Да, то есть просмотры дальше не набираются, не понимаю, что это за бред, да. Э, что с Ютубом, да, и реально не понимаю, что творится, да. Давайте я сыграю два раунда э, на луках, да. И, кстати, напишите в комментариях, сыграть мне в 2 на 2, вот, 2 на 2, всякие мини-режимы, да, и что-то на луках никто не хочет играть. Так, ладно, давайте я отменю, и, в принципе, давайте на зелька, вот это самое нелюбимое для меня, да, на зелька два раунда. Но ну, я не знаю, почему мне на как не нравится, вроде бы... А, потому что все игроки политически телепортируются на эндерпелах от тебя убегают. Два хп у них остается и все, да. Вот почему я не люблю, да. И вот этот чувак сейчас... Так, давай. Э, э. Окей. Я просто похлопаю. Да. Ой, опасный парень. Да блин! Я не умею телепортироваться. Вот смотрите, он просто взял свалил. Он просто, видите, убегает. Вот э, это разве круто? Мне, мне это не нравится. Да... Да боже мой, меня бомбит. Уже... Э, который раз... А! Э! Э! Стой! Кто? Э, ну окей, я его убил. Да, конечно. Давайте еще один раунд сыграем, да. Э, почему бы и нет, да? По-моему, это что, тот же игрок, да? Вы что, издеваетесь? Так, сейчас. Да, это он же супер. Всегда мечтал. О, здрасте. Комите, я очень некливо телепортируюсь. Очень хорошо телепортируюсь, очень удобно. Так, о, -о, -о, -о. Давай! Давай, падай! Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? Блин. Не, не получилось. Блин, а как мне теперь отсюда выбраться? Все, ребят, я застрял здесь навсегда. Нет! Да блин! Капец! Это подстава! Да. Обидно. В принципе, играю на луках, да, и... Да, я стрелять разучился. Не знаю когда, но я когда-то разучился стрелять, да. И стреляю я очень тупо. Как я сейчас не попал? Нет! Сейчас... блин. Окей, я умер. Это... Это я не знаю, как сказать даже. Как бы... Ну, ладно, да. Так, ну все, давайте еще. Ну давайте тогда я сделаю, э, получается, еще два раунда. А то это быстро достаточно происходит. Я быстро умираю, понимаете? Вот. О, я победил! Да, это жестко. Да. Окей. Все, теперь последний раунд э, на луках. И, ребята, все, да. Я на этом закончу. И все, да. Я на этом закончу. Давай. Да. Так, смотрите, сейчас будет жестко. Сейчас я затащу. Все, ребят, смотрите. Сейчас затащу. Все, я затащил, да. Ну, может быть, я и не так уж и плохо стреляю, но это не точно, да. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, оцените видео, ребят. Всем спасибо. Пока-пока. И я попытаюсь ролик через день выложить. Но это, ребята, не точно, да. И, в принципе, да. Ну и веселый ролик, э, вторая часть выйдет, ну, веселый ролик 2 выйдет, мне кажется, на 30 подписчиков можно, да, будет что-нибудь снять, да, вот такой вот ролик. Все, всем спасибо, пока-пока.